मैं भी प्यार घर मेरे का बसाओगी ओ मुझे मरने से आ मुझे मरने से आ मुझे मरने से पहले ही यकी था ये काम में मकसद ये मेरा वफा है मेरी ये याद करोगी ओ दिल तोड़ के हाँ दिल तोड़